Legendás legendák keringenek kockaszakál kincséről. Ő volt a hittenger legrettegettebb kalóza. A monda szerint három király flottát sűjesztett a tenger penekére. rengeteg kincset halmozott fel, melyet egy csapdákkal teli katakomba mélyére rejt. Két kalandor heteken át kutatott, míg végül megtalálták a bejáratot.